देखो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने सत्तर दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे दोस्तों फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं अगर आप एक महीना भी इसे करोगे ना तो उसके भी फ़ायदे आपको मिलेंगे लेकिन करना तो पड़ेगा ना मेरे दोस्त अगर आप करोगे नहीं बस यही सोचोगे कि यार सत्तर दिन के क्या फ़ायदे होते हैं सौ दिन के क्या फ़ायदे होते हैं एक साल के क्या फ़ायदे होते हैं सिर्फ जानने की कोशिश करोगे या करोगे भी खुद से चैलेंज लो कि मुझे करना है अरे यार कम से कम सत्तर दिन नहीं सौ दिन नहीं कम से कम एक महीने का चैलेंज लो ना मेरे दोस्त एक महीना करके देखो आपको फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे शुरुआत यहीं से शुरुआत होती है एक महीने से ठीक है और सत्तर दिन तक जाओगे तो यार सोचो कितने फ़ायदे आपको मिलेंगे देखो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है आप अंदर से शारीरिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हो आप कोई भी काम करोगे उसमें आप थकोगे नहीं आप चुस्ती और फुर्ती से काम करोगे कोई भी काम हो ठीक है ना और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा मुझे अच्छा लगा आपके चेहरे पर ग्लो आता है काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ भी क्रीम वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है एकदम नेचुरल आपको ग्लो आएगा ठीक है आप भीड़ में भी रहोगे ना वहाँ भी सबसे अलग दिखोगे आप क्या इस बंदे में कुछ तो है तो करके देखो चैलेंज लो अपने आप से कि मुझे करना है अब मैं करके रहूँगा धीरे धीरे लो जैसे एक हफ्ते का आपने ले लिया फिर आप उससे पंद्रह दिन का लो फिर उसके बाद तीस दिन का लो धीरे धीरे लो चैलेंज आपको भी अंदर से मोटिवेट फील होगा ठीक है आपका शरीर भी आपको मोटिवेट करेगा हाँ आपका माइंड तो आपको वापस अपनी पिछली ज़िंदगी में ले जाने की कोशिश करेगा लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप शारीरिक रूप से कितने मजबूत हो और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा एनर्जी तो आएगी ही आएगी चेहरे पे ग्लो तो आएगा ही आएगा शारीरिक रूप से मजबूत भी हो गए आप और भी कई सारे आपको इसमें फ़ायदे मिल जाते हैं लेकिन आप इसे चैलेंज लो इसे चैलेंज आपको लेना है अपने आप को बोलना है यार मैं कर सकता हूँ करके देखो फ़ायदे आपको खुद मिलेंगे मैं तो बता दूँगा लेकिन मैं आपको करवा नहीं सकता ना करना आपको खुद पड़ेगा करके देखना तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए बाय बाय